Она будет примерно через 40 минут. Дойдем. Через 40 минут одна известная песня проскочит скотч, на в этом сете есть. Никто не знает, откуда это просто песня, но когда начинаешь. А, ты будешь открывать, да? Слушай, тебе тектоник называть надо, просто оставить научишься и все. Ну Ладно, все. давайте вам удачи. Давай. Ой, нас фоткает, чувак, улыбнись. Попробуем. Бежали? Вон туда, в лес и через забор. Не? Ну, а типа нас И что? вообще не местные. Уж 2017, пошли. Но ну, мы это, мы все. Хорошо. Нет, мы не менты. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Давай отсюда побыстрее. Вот, давай тут. Давай на всякий случай. Ну Че, Может вещи закинем? Закидывай. Нет, давай. Открой багажник, пожалуйста. Поздравляю вас с успешным. Поздравляю вас. Успешным рупом. А еще с прекрасной фотографией, как вы слезаете а и он вас... стоит <laughs> Короче, значит, ситуация такая, объясняю. Есть, короче, такая статья в Уголовном кодексе 214 который регламентирует до 4 лет лишения свободы в том случае, если вы наносите ущерб э, подобным объектам, которые входят э, в состав ЮНЕСКО. Он сначала начал какую-то хуйню нести, типа, ребята, вы сегодня смертный приговор подписали, куда вы пошли, бла-бла-бла-бла-бла-бла, вам пизда, менты, короче, обо всем узнают, вас накажут. Это раз. Фраза была первая, я все заснял. Мы с ней поговорили с Мишей три минуты. Ситуация поменялась. Он уже говорит другое. Он говорит, ну это знаете, такие ребята недалекие, они сейчас все в интернет выложат, их менты сами найдут, короче, и накажут.